මෙතන බැරල් එහෙමක් තියෙනවද නෑනේ බැරල් නම් අපි දැක්කේ නෑ මේ ටික දැක්කා ඒ මෙතන ඒක අතන අතන ටිකක් තියෙනවා ආ මේ ටිකම කෝ අපේ විශ්වයේ මේ ටික පොඩ්ඩක් පල්ලෙන් බලමු ඒක බලමු අපි බලමු උදේට බලමු

වෙන බැරල් එහෙමත් තියෙනවද නෑනේ? බැරල් නම් අපි දැක්කේ නෑ මේ මේක දැක්කා ඒ එහා මෙතන ඒක අතන අතන ටිකක් තියෙනවා. ඕක ගන්න. ආ මේක කොහොමද? කෝ අපේ විශ්වයෙන් මේක තමයි. පොඩ්ඩක් පල්ලෙන් බලමු. ගලුව බලමු. ගලුව. උඩ මත බලමු. en compétence. අර කවුද මේ බැලුවත් අර ඔයාලගේ දෙන්නකෝ මෙසේජ් කියන්නකෝ. ඉතින් ඉතින් ඕකට අපරන ඕකෙත් අවසරම නෝ. ඉතින් මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් නම් කරන්න. කීර්ති නාමයක් තියෙනවා. මේක නැති වෙන විදිහට මේ විදිහට ඇතුළේ තියාගන්න එපා. මිනිස්සු කලබලයි. ඊට අමතරව දැන් ගල් පාරක් වගේ ගැහුවොත් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම මෙතන ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ. අපි මෙතන ප්‍රශ්නේ විසඳන්නා වැරෙන්න ප්‍රශ්න ඇති නෑ නෑ ඒක හරි සර් ඒක නිසා මට එක නඩුවක් නම් දාන්න වෙයි මේ කෑන් තියානින් එකට මේ දාලා ආසේ හැදින් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද නිසා කවුරුත් තරහ කරගන්න එපා. මෙතන හොඳ සංස්කාර දැන්වල බැලන් 10 15 තියෙනවා